नमस्कार दोस्तों आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं प्रवीण वर्मा आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम कक्षा दस में रसायन विज्ञान में अम्ल क्षार तथा लवण का अध्ययन करेंगे तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर अम्ल क्या होता है समानता सभी लोग जानते हैं कि वे पदार्थ जो खाने में खट्टे महसूस होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है वे पदार्थ जो खाने में खट्टे महसूस होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है और जो वैज्ञानिक परिभाषा है वो हमारी ये होगी कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर एच प्लस आयन देते हैं वे पदार्थ जो जल में घुलकर एच प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं जैसे हमारे यहाँ पे तीन अम्ल दिए हैं सबसे पहले दिया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम एच कहते हैं तो एच को जब हम जल में घोलेंगे तो एच प्लस हाइड्रोजन का प्लस आयन और क्लोरीन का माइनस आयन देगा इसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गोलेंगे तो इसमें हाइड्रोजन के दो प्लस के आयन और सल्फेट का माइनस आयन आएगा इसी प्रकार से एच एन ओ थ्री में H plus ion ion O three minus तो इस प्रकार से हमारे जो अम्ल हैं अम्लों का आयनीकरण हो जाता है जब वो जल में घुलते हैं अब आता है लिटमस पेपर पर इसका प्रभाव लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव होता है यदि हम नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोते हैं तो कैसा हो जाता है उसका रंग जो होता है वो लाल हो जाता है रेड जिसको कहते हैं लाल रेड अब आता है अम्ल के गुण अम्ल के गुण क्या है सबसे पहला नंबर अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं जैसे हमारा धातु है यहाँ पे आयरन धातु दी है आयरन की क्रिया होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो आयरन की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है तो यहाँ पे हमारा बनता है फेरिक क्लोराइड तो फेरिक क्लोराइड बनने के बाद में यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाती है इसके बाद में धातु ऑक्साइडों से क्रिया धातु ऑक्साइडों से क्रिया किस प्रकार होती है जब इसकी धातु ऑक्साइडों से क्रिया होती है तो लवण तथा जल बनता है इसमें आपका लवण कौन है फेरस सल्फेट है और जल है इसकी क्रिया हुई फेरिक ऑक्साइड से आई इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लिया अब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लेने के बाद में इसकी जो संयोजकता होती है फेरिक और फेरस दो होती हैं इसकी प्रवृत्ति होती है संयोजकता तो इसमें हमारा फेरस सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे हमारा जल बनेगा इसके बाद में आते हैं कि प्रबल अम्ल कौन होते हैं हमने पढ़ा होगा प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार तो हम अम्ल पढ़ रहे हैं तो अम्ल में हमारा प्रबल अम्ल कौन होते हैं प्रबल अम्ल कौन होते हैं वे अम्ल जो जल में घुलने पर बहुत शीघ्रता से H प्लस आयन देते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं तो प्रबल अम्ल की जो श्रेणी में आते हैं वो हमारे तीन अम्ल आते हैं सबसे पहला हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और तीसरा है हमारा नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे एन थ्री हो गया है यहाँ पे हमारा नाइट्रिक अम्ल होगा एच एन ओ थ्री इस तरीके से होगा हमारा अब आता है दुर्बल अम्ल कौन होते हैं दुर्बल अम्ल जैसे एफ्टिक अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल है कार्बोनिक अम्ल है ये हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं अब आते हैं इनके स्रोत क्या होते हैं अम्लों के स्रोत सल्फ्यूरिक अम्ल H two S O four का स्रोत ये हरा कशीस होता है इससे प्राप्त होता है एफ्टिक अम्ल जो है एफ्टिक अम्ल हमारा होता है सिरका जो हमने गन्ने का बनाया जाता है गन्ने के रस को बंद करके रख दिया जाता है किण्वन हो जाता है तो हमारा सिरका बनता है इसके बाद में साइट्रिक एसिड साइट्रिक एसिड जो है वो हमारा नींबू में पाया जाता है किसमें नींबू में इसके बाद में लेक्टिक अम्ल तो लेक्टिक अम्ल जो है वो हमारा दूध में पाया जाता है लेक्टिक अम्ल का भी सूत्र लिखा है इसके बाद है फार्मिक अम्ल तो फार्मिक अम्ल जो हमारा ये मधुमक्खी चीटी बिच्छू इनके जो डंक होता है उनमें पाया जाता है इसके बाद में आगजेलिक अम्ल है मुख्यतः जो हम टमाटर खाने में प्रयोग करते हैं उसमें आगजेलिक अम्ल पाया जाता है इसके बाद में मैले कम्ल जो हम फल सेव खाने में प्रयोग करते हैं उसमें आपका मैले कम्ल पाया जाता है तो ये हमारे अम्ल प्राप्ति के स्रोत हैं अब चलिए आते हैं क्षार क्षार किसे कहते हैं इनका स्वाद कड़ुआ तथा कसैला होता है कसैला का मतलब जो जवान को अच्छा ना लगे जैसे हम जीप से उसको स्वाद को टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद जो है वो अच्छा नहीं लगता है तो उसे हम छार कहते हैं क्षार की जो परिभाषा है ये जल में घुलकर ओ एच माइनस आयन देते हैं जैसे हम इनको जल में घोलते हैं तो ये ओ एच ऋण आयन देते हैं लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब लाल लिटमस पेपर को इसमें डुबोया जाता है तो वह कैसा नीला हो जाता है लाल लिटमस पेपर इसमें डुबोने पर नीला हो जाता है क्षार हमारे कौन कौन से मुख्यता दिए हैं सबसे पहले हमारा दिया सोडियम हाइड्राक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब जल में घोलेंगे तो सोडियम का प्लस आयन ओ OH का माइनस आयन आएगा इसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं जब इसको जल में घोलेंगे तो कैल्शियम का प्लस आयन और ओ OH का माइनस आयन आएगा इसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो के का प्लस आयन पोटेशियम और ओ OH का माइनस आयन तो इस प्रकार से ये क्षार का आयनीकरण हो जाता है ये हमारे क्षार हैं अब आते हैं गुड़ अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं जो क्षारों का गुण है ये अधातु ऑक्साइड से जब क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं किस प्रकार से अधातु ऑक्साइड के अंतर्गत हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड की जब एन के साथ में क्रिया होती है तो यहाँ पे हमने क्या लिया टू एन ए एच यहाँ पर सी ओ टू है अब हमने एन ए यहाँ पे है एन ए के टू मोलिक्यूल्स दिए तो एन ए टू हो गया सी ओ टू है प्लस एक ओ इससे आ गया तो N A two C O three हो गया प्लस एच यहाँ पे कितने थे दो थे तो दो एच हैं और यहाँ पे दो ओ हैं तो ये मिलके हो गया एच टू ओ तो हमारा जो रिएक्शन हो जाएगा C O two plus two N A H is equal to हो जाएगा N A two C O three plus H two O अब दूसरी है जो दूसरा गुण है इसका गर्म करने पर क्या होता है गर्म करने पर यह अमोनिया देता है एक हमारा क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है जब हम उसको गर्म करते हैं तो अमोनिया और जल में बट जाता है किस प्रकार से N H four O H ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जब इसको तोड़ेंगे तो एन एच थ्री हो जाएगा प्लस यहाँ में एक एच बचेगा तो एच एच मिला के दो एच हो गए तो हो गया एच टू ओ तो रिएक्शन हमारा हो जाएगा N H four O H N H three plus H two O तो इस प्रकार से अगला आता है लबड़ लबड़ क्या होता है अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं कभी कभी आ जाता है कि लवण क्या होता है तो लवण में भी हम यही लिखेंगे अगर उदासीनीकरण आ जाए तो उदासीनीकरण में हम यही लिखेंगे लवण का जो पीएच मान होता है वो हमारा सात होता है क्योंकि लवण जो होता है वो उदासीन होता है लवण जो होता है वो उदासीन होता है इसलिए इसका पीएच मान जो होगा वो सात होगा तो लवण के प्रकार लवण के प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं सामान्य लवण जो सामान्य लवण है सामान्य लवण के अंतर्गत आता है हमारा नमक N potassium sulphate K two S O four और पोटेशियम क्लोराइड ये हमारे आते हैं सामान्य लवण अब जो अम्लीय लवण हैं क्योंकि ये अम्लों से बनते हैं अम्लों की सहायता से तो अम्लीय लवण के अंतर्गत आएगा हमारा sodium bisulphate N A H S O four sodium bicarbonate N S C O three इसके बाद आ जाए पोटेशियम बाई कार्बोनेट तो ये हमारे जो हैं लबड़ हैं अब आएगा छारी लबड़ छारी लबड़ क्या होंगे इसमें हमारा ओ एच दिया है हाइड्रोक्सिल आयन तो एम जी ओ एच का होल सी एल इसका क्या हो जाएगा मैगनी magnesium hydroxy chloride magnesium hydroxy chloride ये हमारा होगा छारी लवड़ इसके बाद में कैल्शियम हाइड्राक्सी क्लोराइड ये भी हमारा छारी लवड़ हो जाएगा द्विक लवड़ क्या होते हैं द्विक लवड़ ये होते हैं जिसमें दो लवड़ों का मिश्रण होता है जैसे कि हमारा हो गया K two S O four into A L two S O four का होल थ्राइज इंटू चौबीस एच टू ओ ये जो द्विक लवड़ है ये हमारा फिटकरी का सूत्र है पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट तो ये हमारा हो गया द्विक लवण इसके बाद में दूसरा और एक दिया है आई फी S O four N H four का whole four into six H two O ये हमारा है ferrous ammonium sulphate ferrous sulphate ammonium sulphate या फेरस अमोनियम सल्फेट भी इसको कह सकते हैं अगला दिया है शंकर लवण शंकर लवण दिया है K four F E C N potassium ferrocyanide और ये हमारा एक कापर का लवण दिया है तो इस प्रकार से हम आगे आते हैं अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारा जो कार्बनिक लवण है लवण के अंतर्गत सबसे पहला जो हमारा हमारा लवण आएगा वो आएगा धावन सोडा धावन सोडा क्या होता है जो कपड़े धोने में प्रयोग किया जाता है जो साबुन होते हैं उसमें दावन सोडा प्रयोग होता है दावन सोडा बनाने की विधि बनाने की विधि क्या है जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलियन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं कास्टिक सोडा क्या होता है आयनी ओएच कास्टिक सोडा के सांद्र विलियन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है जिसको हम दावन सोडा कहते हैं रिएक्शन देखते हैं two N A H plus C O two इस तरीके से हमारा रिएक्शन है two N A H C O three plus C O two तो यहाँ पे बन जाएगा N A two C O three N A two C O three plus H two O किस प्रकार से बनेगा एन ए के टू मॉलिक्यूल्स एन ए के टू आ गए यहाँ पे सी ओ टू दिया ए को इससे इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा N A two C O three plus ice यहाँ पे दो थे तो दो हो गए ऑक्सीजन इसका एक बचा तो यहाँ पे मिलके हो जाएगा एच टू ओ तो रिएक्शन हमारा हो गया N A two C O two N A two N A O H plus C O two N A two C O three plus H two O आगे आते हैं भौतिक गुण भौतिक गुण इसके क्या हैं यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है क्रिस्टल के रूप में होता है जिसमें दावन सोडा के एक अणु में क्रिस्टलन दस जल के अणु होते हैं जल के दस क्रिस्टलन अणु होते हैं यह जल में घुलकर घुलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है जब हम इसको जल में घोलते हैं तो यह पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है जैसे कह देते हैं सोडियम का टुकड़ा जब जल में डाला जाता है तो क्या होता है तो ये सोडा होता है बना हुआ होता है तो इसलिए जैसे हम इसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है उष्मा उत्पन्न होती है जैसे कि घरों पे कपड़े जब धुले जाते हैं जैसे डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं तो उसमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस होता है अब आता है इसके रासायनिक गुण रासायनिक गुण क्या है सबसे पहला है ऊष्मा का प्रभाव ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है जैसे कि इसको गर्म किया जाता है जब हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं जब हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो इसके क्रिस्टलन के जो जल के जो दस अणु होते हैं दस अणु जो होते हैं क्रिप्टन जल के वो निकल जाते हैं तो क्या होगा ion A two C O three into ten H two O जब इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगा ion A two C O three plus ten H two O इसमें हमारे दस या जो अणु हैं ये प्लस में आ जाएंगे अब नेक्स्ट रिएक्शन जो दिया है वो दिया है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से जब यह क्रिया करता है तो सोडियम बाई कार्बोनेट बनाता है जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं जैसे कि बना हमारा N A two C O three plus H two O plus C O two N A two C O three plus H two O plus C O two अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया अब ध्यान से देखेंगे N A two N A दिया तो टू एन ए हो गया एच है एच के दो मालिक्यूल्स हैं दो इसमें आ गए टू एन एच हो गया अब सी एक है तो सी एक हो गया और ओ तीन है ओ तीन हो गए तो तीन दूनी छः तो दो एक तीन और तीन छः सब मिला के हमारा जो समीकरण है वो बैलेंस है हमारा रिएक्शन हो जाएगा N A two C O three plus H two O plus C O two sodium carbonate plus जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट अगला आता है अम्लों से क्रिया अम्लों से क्रिया करने पर क्या होता है अम्लों से क्रिया करके उसी अम्ल का लवण बना देता है इसमें जो भी अम्ल क्रिया करता है तो यह उसी अम्ल का लवण जो है बना देता है देखते हैं N A two C O three plus H two S O four तो ये सोडियम का लवण बना देगा यहाँ पे N A two C O three ये सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है तो दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा कार्बोनेट जो है ये विस्थापित होकर हाइड्रोजन के साथ में आ जाएगा और सोडियम का जो अणु है वो सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पर सोडियम सल्फेट सोडियम लवण हो गया ये प्लस एच टू ओ जल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी तो इस प्रकार से जो हमारा रिएक्शन हो गया N A two C O three plus H two O is equal to N A two S O four plus H two O plus C O two अगला रिएक्शन आता है बुझे हुए चूने से क्रिया बुझा हुआ चूना क्या होता है जब हम चूने को पानी में डाल देते हैं तो वह उसे ऊष्मा निकलती है और वो लिक्विड में हो जाता है तो बुझे हुए चूने से जब यह क्रिया करती है तो काफ्टिक सोडा बनाता है किस प्रकार से देखते हैं N A two C O three plus C O H का होल ट्वाइज कैल्शियम हाइड्राक्साइड है तो इसमें क्या होगा टू एन ओ एच ये बन जाएगा plus C A C O three calcium carbonate भी बनेगा उपयोग क्या होता है सबसे पहला उपयोग है कठोर जल से मृदु जल बनाने में इसका जो पहला उपयोग है जैसे कठोर जल जो होता है जिसमें कपड़े साफ नहीं होते या पीने योग्य नहीं होता तो उसको मृदु जल बनाने में प्रयोग किया जाता है इसके बाद में पेट्रोलियम के शोधन में जब पेट्रोलियम जो मिक्स आता है उसका शोधन होता है तो उसमें इसका काम होता है इसके बाद में स्वागा बनाने में तथा धातुओं के निष्कर्षण में तो इस प्रकार से अम्ल क्षार तथा लवण के अंतर्गत हमारी आपने पढ़ा अम्ल की परमाशा क्षार लवण तथा सबसे पहला लवण आपका सोडियम कार्बोनेट जिसे दावन सोडा कहते हैं अगले वीडियो में आपको हम सोडियम बाई कार्बोनेट फिटकरी तथा अन्य लवणों के बारे में लेकर आएंगे बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद